ما في شغل حق الرياضي يما قاعد ادور في الجريده حق شغل ما في شغل حق الريايل ما ما يبون لبنات بنات شو السالفه؟ ليش ما تروح حق كذا الفريق؟ شوف يمكن تحصل شغله عندهم داوود مثلا انا بشغله اترزق منها مو علشان البيزات الله يخليك لي ويحفظك ان شاء الله انت مو مقصره علي في شيء بس انا اقصد عن الملك وبعدين انا ايش ان شاء الله الشاي والقهوه عمو داوود انت تذكرين يوم اشتغلت عم ظلوم وش صار؟

اعطيه خمسه خبز اسمع خانم اسمع سمعت قالوا داولنا الى راجعوا ايش انا مو بسمع ترى اسمع اسمع زين زين هاي برياني شنو ذي بعد؟ خبز هذا خبز اي شفت بعمرك خبز كذي؟ هذا خبز على فحم ولا شنو؟ يا ولد ولا انت؟ يا مو بعاجبك روح عند مينون فرج ثاني روح روح خفاشيت انت شنو سويت له؟ خربتي خبصتي عفستيني انت مو مال شغل اذا ما خليتك تدخل خبز تاكل انا شكلك يا ولد كلش اللي اسمه بجيب اللي ورانا عباس امين مسوي سويتهمش على سمسم اكبر وارخص تعالي بنتي وين روحي تعالي يما الله يهدى العدل خبز لا عادي يمه هذه السالفه انا مالي خص هو اللي ما فهمني عدل ما فالح بس اللي قاعد يقول كنا اشتغل عندكم حياك يا صالح أيوة. حساب يلا طبيه خلي على حسابك غير حسابك حتى بس حسابك الله انت سجل عليه ربيه ولا يهون ولازم تتعلم كيف تتعامل يا الناس عشان يجون ويشترون عنده مره ثانيه يا ولدي ان شاء الله ان شاء الله عمي زين انا الحين بروح البيت زينه حل بالك على المكان زين ما زين اي شيء تاخذه شده شده زينك صار عمي يلا يلا روح وانت مرتاح اطمن تعال نحشرانك نعم. يدك لا تجيش عنا دلوقتي مشغول ما تشوفني اللي تعبي خذ العبي واللي عافيك عطني على نكوش على طماط مثل ما وصيتني مسجل في هالدفتر كل شيء كل شيء شلون ما اتذكر؟ شلون ما اتذكر يا يوسف؟ هو عاقبني خلاني ست شهور انظف دكان ببلاش بلاش تخاف وحدك وين ما بروح حق السوق يمكن الاقي نمره وياه عزيز الله توفقتم What, what, chill it up. عشان تموت وهذا شنو بدك تحطس من مال يا عينك ولا لا فينا تكسب فينا ثواب واجر وشقلنا ترى فقاره إيه الله يسلمك احنا نبي حفافه لا امرنا ما ما يبي له شيء الحفاف الله يسلمك خير عضينا وسوي كذي كنا تضرب كمان في الهواء <laughs> فاهم وبركه فيك ونلعب علمنا الله يسلمك احنا تاولي نتعلم الدرس انت ستة ستة ما سألتك شيء مثل ما قالت اختي يعني هني تونا ساكنين يعني احنا هني بيتنا يعني تطلع من دكانك وتلف شديد بعدين تروح سيده بعدين تلف شذي زين بعد تروح سيده شويه تلاقي داعوس لا تروح فيه لا بعد لف شذي زين بعد لف شذي شذا من بيت جيراننا هي بيتنا يعني يم باب جيراننا بالضبط لاصقين في بعض ليش ما يبي يبيلاش يم يم يم يم يم كل هالدواعي تشبه يجمعوا الموضوع ودي ليش تسأل المكتوب لا لا خلاص خلاص طبعا ما عليك هاي البيت السلامة مع السلامة فراش شوف سوي في روحك يما باركي لي يا يما باركي لي بارك لك شحاله حصلت لي شغل هو الشغلة اشتغل حفاضل يا يما اللي هو اهم شيء انه شغله محترمه لا تقيم هالشغل فيه وانا بقول لك على شغل عدل يعني انا لازم

الناس قالوا لي حنا ما اتحد فاصل لها جزاه الله خير شقاو لي ما قصر تحملت عوي صبري لي بالضبط خليت ويتنا قرعه القرعة تريلها بس عاد لا تقول شيء بعقولها بقولها بعلمها وبقولها اقول بعذاري وغيرنا الباب ان شاء الله يا سلام خلينا في الشغل وبس ايوه كلها شعرتين واحده يمين وواحده يسار ابو عدل اليمين اليسار واحد بروحه ولو عاد الله يسلمك حسن خوفي باكر جميل الزباين ويه مالك الا طيبه الخاطر ان شاء الله وعيوني هذه قبل هذه اسعد هاك تحمل تسال علي عفا عفا عفا عفا عفا ايش فيه؟ انا ازعل منك انا ازعل من الدنيا انت هني قلبي انسان بسم الله على قلبك بعد ذلك ما اتفقنا على كذي اشلون ما شافت بروح لا لا

إذا أونت لتعرفيني أنا 我。 مش اقول انيسه انيسه انيسه ايه بس انت متاكده ان عذاري هي اللي حفزتك هذا اللي يقول الحين اني ما اعرف عذاري من فيكم يحب النسوان اللي طرشتم؟ انت ولا عنيسه؟ هاي هويتي فيها كل امين انا ابي اعرف من اللي يحب انت ولا عنيسه؟ اه اه بس انا نص نص انت لو تعرفيني تحبين كان حبيت حياتي نعم نعم نعم على الامل عندي حيات ومتزوجتين بعد شاب شاب من اللي صار فيني ماني بارض حتى حق روحي ترى طبينة اليوم ها ريايل وما نفع قلبنا نسوان هم ما نفع شو نسوي في حظنا بهالفريق صار لي ساعتين ادور بالجريده بشر جسور ان شاء الله لقيت لنا شغل لا انا ما احب بس اكتب